twaniriza nnyo abali eyabalaba fktv nga bulijjo tuguse nate ne puroguramu yaffe wajotya amanya neddoboozi zomuweerezaawo nanyonjo rest okuva mu fk dramactors uganda mukono uh, ah, fk dramactors tukola ebintu bingi uh, tuyambako abaana okutuukiriza ebirooto byabwe tuyambako abaana mu sectors ezenjawulo nti mu fk dramactors tetutunuulira bitone byokka wabula tuyambako abaana okuteekawo emirimu tuyambako abaana mu buli ngeri yonna gwekyowulira nti oyagala kuyambibwa eyo fk dramactors uganda mukono nza kyapasoni w'ekibiina ekyo program bagiyita wajja otya gwomulungi atudde awandaba wajja otya bagira kagaali bajja bakuvuga wajira kuloole aa gwewafuna transport eyakuleeta ekampala tugenda kuba tufuna abantu ab'enjawulo mweno programu nga batubuulira olugendo lwabwe bajja batya okubeera kye bali okutuuka we bali essaawa eno tovaaku fktv nkolera ekintu kimu nga tetunatandika programu nyiga akadaaka akamyufu just subscribe jajja mugambe maama mugambe nabuli yenna osubscribinge tusobole okutambulira ewamu tuyige tusomese ate tunyumirwe mbagambye nti amannya yenze omuweereza wo nanyonyoreste okuva mu fk dramactors emukono kati nga bulijjo sibeera nzeka mu studio za tv yaffe mbeera n'abagenyi mbeera ne baserebwa ab'enjawulo okutubuulira bajja batya okubeera ekyo kyebali negataako olunaku olwaleero nga nkwanjulira omugenyi waffe atubuulire yaani yavaawa yajja atya basabo ne banyabo katubanjulire omugenyi waffe maama tusanyusa okulaba kale nkwani webale kujja kutukyayiraku wano ku fktv nange obasanga muzona webale kulonda yaffe kubanga era yesinga tusomesa tuyigiriza ate nga tunyumirwa tusomesa tuyigiriza ate nga tunyumirwa amanya yegwani omulabi yali yagadde okumanya bakuyitanya amanya nze mulungi aneti nakandi ndi muzanyi mwefukedramactors mukono eri ajajja w'abaana tolyerabira jajja w'abaana aa atudde yalaba ayagala okumanya ku myaka emito bwotyo bwolabika lwaki jajja w'abaana watunda ebitiibwa byanka era nga nkyali mu lubuto lwa nyabo ennyamanya vuga jjajja wange omukyala azala maama wange baaga mu bbula ate naganzuula nga ne mukika kyenjovu gyegali kati mufuzi oli jjajja ndi jjajja okuva ewaka ekyewunyisa ne mwefuke dramactors nembeera jjajja bwogambye <laughs> kakati munange jjajja w'abaana nzikiriza nange nkuyita jjajja w'abaana nga bwotugambye oli bulungi ndi bulungi nnyo munange webala kukkiriza kujja tukyalirako ennyo n'amaanyi jajja abaana atudde eyo ayagala okumanya jajja w'abaana nakandi anamulungi omuzanyi mu efkedra mactas azaalibwawo jajja w'abaana azaalibwa mwami n'omukyala mwami edi kaddo n'omukyala nalonga agnes bebale kukuzaala bebale kukuzaala ali eyo gwatudde atulaba fktv jajja mumutegedde abazadde be mubategedde jajja oziikibwawa bakadde bange babeera ku mutala mpatta kyaggwe nziikibwa bukeerere oziikibwa bukeerere abeebukeerere abatudde awo mwenna abalaba newoba nga tonna bakkala bakatwalire ow'ebukeerere omugambe nti omwana weeka yali mu studios eza studios za fk tv olunaku olwaleero jajja nakandi wangi mukwano naye ngaoli bulungi nyo n'amaani kakati biki ebisinga okunyumira mu bulamu bwensi eno nga nti ekyo bwenkifuna bwenkituukako mbeera nesanyu ebisinga okunyumira nyumira nyo music mm, ebya entertainment ebyo mm. ne netball byebisinga okunyumira ebintu binkyamula mubufunze byebikuwa essanyu kati osobola okubeera eyo ngaogamba abebukerere ebukerere kyalo tebalina byebanyumira baabo banyumirwa music mbadde manyi nogeranga nti onyumirwa kulima butunda yokulima kwokumanyi eh, ndi muzibu nnyo gwe mukusamba ennanda jajja bwogambye tusuubire nti omulundi ogudako ogenda kujja n'obutunda n'emboga n'effene gyonna ngaotuleetedde nga bajjajja bwe batera okukola nga ndi mwetisse mulungi jajja tukwaniriza omulundi ogudako nga weetisse kati omulabi waffe alieya ayagala okumanya jajja nakandi nga bwatunula bwatyo nga bwalabika alina abaana bameka mufumbo oba ali ku kyalo kiri ekyessingo ali mu kunoonya kubanga waliwo abali eyo bagamba a ah, jajja kemulabye empewo y'ekirungi bundi jajja oli mufumbo ebyalinaeshonesheipo ebyo byendekere naye nga nina omwana omu naawo 3 years atini yaz mm. asoma asoma eh, jajja kulika ogambye tetubigendamu nnyo saagala nange kubigenda munyo kakati ge omulabi waffe ali eyo yajja agambye ebya relationship byo tusooke tubikomyawo naye mmanyi wanavira anajja kuba tulekedde enamba y'essimu ebisigadde munabyogera mu bokisi ekituufu kiri nti era ekikulu nti ava mu fk dramactors era nga muzanyi kakati jajja omuwuliriza waffe omulabi waffe atuddeawo ayagala okumanya jajja agambye muzanyi ekirooto kino ekyokuzanya katemba wakijjawa era ddala wakifuna ekirooto ekyo nakifuna nkyali muto nga ndi ku ssomero mu primary kuba nanyumirwanga nnyo okwetaba mu buli kintu oba kyamazina yadde go gayinza okuba gaagaana naye nga ndi muzibu nnyo ate sinyeenya omugongo n'okuyimba gyewaja ekirooto ekyo nava nakyo buto ah jajja mu famire yewammwe waliyo akalandira konna konna kolaba nogamba nti okusinziira wano ne wano ne wano nali nina okubeera munakatemba hmm, ekintu ekyo gyekiri mu famire yaffe hmm. naye senga wange lwakuba kyennaku saawa zino mugenzi hmm. yali muyimbi nnyo ddala mu kyaki n'ebirala ninayo ne maama wange era omuto muyimbi ne saawa zineene kugamba ekitone kikulondoola kuva waka ekyo mwekiri katusuubire nti n'omwana waffe naye layini yeyo mwagenda okutambulira yagenda zikuba muzibu nye ate naddala mu kyaki jajja omulabe waffe atuddeyo ayagala okumanya kituufu oli jajja byonna obituuli jajja olina emyaka emeka myaka si mingi nnyo nno wattu natekoonaana <laughs> jajja badde manyi gondayawukana kuba ensangi zino ngawoga nti goli jajja hmm. badde manyi nti ogenda kikubawo kakati hmm. jajja tewandi mukwano biruubirwaki byolina mu myaka etaano weerabawa okuva kati myaka etaano wengenda kuba muzizi mukwano suubira okuba mu bataano baserebwa abasinga wano e uganda bwogambyekindi nokuba nambeemu yajja katukusabire nga naawe bweweesabira hmm. eh, tusobole okuba nga ebintu byonna nga bitambula bulungi muzanyi ki gwe weegomba bannaayo omukyala mariamu ndagira nkolera nnyo nnyo nnyo ddala akolera hmm. oka jajja bwe bakuteeka awo ne bagamba nti tuweeyo omuntu omu oba mu uganda oba mu nsi weweegomba noga nti naalituddeko naye nenywa akacyayi netunyumyamu netwogera bino nabiri ani gwe weegomba hmm, tomalayo sitera nyanza nkole eh, ah, ah, ah. okusinga abalala bonna kuba ndaba ebintu ebimu agendo biteesaako nga byendowooza nga tukwataganira ddala ebisinga ebyayogera mukwatagana byateesaako agenda abatalina biteesaako nga mwaka <laughs> stella nyanzi yonna gyoli jajja nakandi agambye gyeggwe gwe yeegomba atuukira stella nyanzi atuyambe omwana ono omuzanyi ono ayagala okumulabako ayagala okwogeramu naye kubanga yeroolomodo we agambye gwe yeegomba okusisinkana mu nsi muno jajja ekisembayo nga tumaliriza puroguramu eno kintu ki ekyali kikunyiziza n'owulira ngaofuddeko nga toyagala kumanya biddako kintu ekyali kinyiiziza mu buto nalaba nga kyali kibi naye ngaate kyali oludda kimbuulirira lwe lunaku jjajja wange lwe yangoba ewaka ate nga kakugubiraki lwanuma nnyo buzibu bwali bwa pawulo kafeero omugenzi omuyimbi yajja ku myaka egyo wali otandise pawulo eh, kafeero okugamba ekya music kyo kyandimukuva dda yajja ku kyalo ewaffe ekyabazaala hmm. n'abeera mu katawuni nga jajja yakyadde hmm. obuzibu jajja n'akomawo ku lunaku lwerumu ne pawulo kafeero lwagenda okujja kakati saamu wabudde nze nayita mu mimwanyo nolaba pawulo kafeero naye nga yatugaana jajja yabagaana nze nga mpulira nina okgenda mulabe kati obuzibu bwali mumadda nkonkona nandeka bulungi nenyingira hmm, nga bukyanga ngamba omanyi wandabye ensawo yo yiyo gyekikodde wa kitaawo empatta ate nangenda tambuza bigere okufa ekyabazaala nonyiga nakaabira mukuba ate teyantambuza mukuba nensawo yange gumutwe ngende nandoza yakola kirungi namperekera nako jaja gomanya amaziga ge nakaaba n'okwezita okwali awo mumwetondera mwegayirira siridda mukugenda mukafeero eh, gatosobola kyerabira hmm. ekyakinyumya obulamu bunaye gamba jajja nangoba ngaate nga akimanyi nali mwagala okufa naye nakugoba oba oliawo kyeyakola kyali kirungi naye lwakuba nti engeri gye wali omwana walaba nga akoze bubi mm, yensonga lwaki tosobola kyerabira obulamu bwo kyekyali kikusanyusiza ebinsanyusa mhm. <laughs> byo bingi mm, tuba ekyo kimu kyali kinsanyusiza lwe lunaku taasa wange kyo kisisa lwe yagamba brathe wange mukulu wange mm. nti abaana abaana abaana abawala bebazzukulu awaka bebalibwanga abaana mm. buraza wange nanyiganye kuba ebiseera byeyali asoma naye ngaobaalina abaana babiri mm. nanyiganye nagamatetaga biseera bira kusaidiyo ekyana ekyo nawulira nga nsanyuse nemugamba nkugambye teri kuzaala abaana ngaobaleetera maama zaala abaana obaosoma n'abaana bo ne bakazi bo tekirina buzibu mm. naye ekyokuleeta abaana ewaka ekyo sigenda kikkiriza te nno nga ndi muto kanga nampa support nambugamba leka munaayogera ekyo kyekituufu ate nekirala abaana abazzukulu abaabaana abawala be bazzukulu nekinyiga nnyo brathe wange ate nga nze kinsanyusizza nnyo era siri kyerabira okunyiga kwe yajiiga jajana kandi ekyamusanyusa kyekyo nti mu bangi ne bakulondayo nti yeggwe nebaba ne bakusoosowaza tugenda kumaliza puroguramu yaffe naye nga tumaliriza olowooza ki kyewaliyagadde gavumenti etukolere mwenga bannakatemba okulaba nti drama tumutuusa ku ddaala eddala banaye nkubira gavumenti omulanga manyi bawulira ate ekirala banyumirwa byetukola mm. naye baba bateesa bajeti zaabwe zonna zonna nga bakola byonna mm. batuyambe banakatemba abayimbi batusoosowaze batuteekeko ku mmeeza ku bajeti zaabwe zebatemanga mm. babalireko abazanyi banakatemba nabayimba ekintu kyaffe tukikulaakulanye kyongere ekintu kyaffe tukikulaakulanye mm. kakati jajja tweyanziza nnyo tweyanzeege webale kukkiriza n'otubuulira wajja otya wazza otya paka wona wetuli tubagaliza birungi byerere basebo ne banyawo mwe bale kuba balabi balungi gavumenti muwulidde omulanga naffe mutulowoozeeko tusobole okutuusa ekintu kino wekirina okubeera kubanga byetukola mubinyumirwa mubyagala kati mutuyambeeko mutuwanirire nabagambye no bagiyita fk tv okuva mu fk dramactors kakati ate n'omuweereza naye ava mu fk dramactors fk dramactors uganda tusangibwa mukono tukola bingi tukyayi tweyingiza n'abaana abapya n'abakadde tukyakola bingi tugaba emirimu tutondawo emirimu ate nga twagala twagala era twagaliza basawo ne banyabo gwayagala ebisingawo ojja kuba ku ssimu eno ojja kufuna kyapasoni waayo kubanga yagyekwatira ziro musanvu ziro mukaaga kumi asatu mwemu abiri mu bbiri ajja gikwata twogere ebisingawo lwa fk dramactors mwebale kutulaba musiibe bulungi sinout